百秋武道具店の動画 ねえねえ切り返し線に名紐が長くないですか大丈夫大丈夫ねえねえ切り返し線に名紐が長くないですか大丈夫大丈夫ねえねえ切り返し線に名紐が長くないですか大丈夫大ダメよな絶対それダメよな一番百種ブログでのがでさしますかおーというわけで今日は名紐の長さの話しましょうこれはもうお約束で40センチ以内という風に決まってますこれはもうね大人とか小学生とか か関係ないです。みんなやっぱり気をつけて40センチ以内になるようにしましょう。で、理由はやっぱりね、3つありますね。1つはやっぱりだらしなく見えるんですよ。だらしない。やっぱり適正な長さっていうのがあります。で、2つ目は、長すぎるとくくりにくい。やっぱ40センチ弱ぐらいが一番くくりやすいんですね。で、3つ目は、ここにね、輪っかができるんですけど、この輪っかの中に竹刀が入っちゃうことがあるんですよね。試合なんかやってると特に。だからこれも気をつける意味で、40センチ以内やってください。この名紐の長さっていうのは、例えば昇級審査 受けるとか、商談審査受けるんだったらもうぜひとも見直さないといけないですし、まあ、試合出る人もやっぱりね、注意されることあると思うから、見直してください。普段からやっぱり気をつけてください。道場の先生っていうのは、やっぱりみんな一人一人見ていきたいんだけど、この子40センチだな、この子40センチだな、なかなか見切れないから、もうお父さんお母さんでもやっぱりね、これすごく大事なことなんです。あ、うちの子、名品も長いなって思ったら、測って、必要だったら切ってあげてください。それでこれ長すぎる名品もですね。もう同品も同じだけど、長かったらカットしてください。 さい。長ければカット。長い紐が短くなることなんてないです。メイン紐もカット。胴紐も長かったらカット。小手紐も長かったらカットしてください。 名紐のカットに必要なものは、もちろん一つはハサミ、もう一つはほんの少しの勇気なんです。これちょっとね、切るの勇気がいるんですよ。名紐っていうのはここまで編んでるでしょ。で、先の方だけをわってなってるじゃない。ここでなんかね、やってるんですよね。これを、同じことをカットした後にやっとかないと、ン紐全体がわさわさわさわさってなっちゃうんですよね。 メイン紐の長さが40センチというのはどこからどこまでか。これは結んだ時によ。結んだ時に結び目から先端までの長さが、ここが40センチ以内って言ってるんです。これ自分で必ず見てください。お父さんお母さん見てあげてください。おじいちゃんおばあちゃん見てあげてください。ここが結び目から、ここ当てる。ぐーっと見て、ぐーっと見て、あれあ、これはね、40センチ以内。この紐は OK。カットしなくて OK。 分かりやすいように白い紐使いますね剣道具の紐っていうのは面紐も胴紐も同じなんだけど片方が輪っかになってます輪っかの方を防具に取り付けますそしてもう反対の方がこういう感じになってるんですよねこれは見たことあると思う先の方だけわさわさっとしててその下の方までこう編んでるんだよね で、このわさわさが下まで行かないように、ここでなんかやってるんですよ。このやり方さえ分かれば、もういくらカットしても大丈夫です。このやり方今日やりましょう。じゃあこのわさわさの長さ測っておきますね。えー、わさわさの長さは、だいたい5センチ、あ、てかもうぴったり5センチだね。5センチのところに、これ見えるかなよーく見てみると、ここにね、結び目を作ってるんです。結び目を作ってる。それだけ。ってことは、この下カットしたらカットした5センチ下に、同じように結び目を作ればいい ってことだね。よく見てよ。ばらしてみるよ。ばらしてみる。これどうなってんのかなあー、なるほどね。ここで結んでんだよね。ほら、ここの結び目見えるほら、出てきた。こいつこいつこいつ。こいつが結んでるんだよね。ここで一回。こいつをばらしてみようか。ばらしてみるよ。よし。ほら、ほら、ほどけた、ほどけた、ほどけた、ほどけた。ほらね、ここで、肩結びが一回入ってんの。それだけ。ほれ、ほらほらほらほら。これこれこれこれ。こいつとこいつ。これとこれで、ここで、えー、結び目を作ったんだね。こうやってね。これ肩結びにして。ただこれだけ、こうやって、ここで結 んでた。で、この紐、この2本はどこから出てきたかっていうと、このわさわさなんです。わさわさの中から適当に2、3本取り出して、えー、真結びをしておくと。肩結びをしておくと、ここで。それだけなんです。 はいじゃあ早速だけどカットしてみましょうかえー、ハサミという木でここをカットはいカットしてこっから5センチだったよねえー、5センチしたこんな、まあ別に印なんかつけなくていいからね適当でいいからねあこの辺かこの辺に結び目をつけます OK この赤いとこね見えないかこの辺にだいたい結び目を作りますそうするとしたら こっちの端から上の方からだんだんねこうほぐしていくんですほぐしていくほぐしてほぐしていくほぐしていくほぐしてほぐしてほぐしてほぐしてそうそうそうほぐしていくこうやってもうもうこういうことこういうこといしょこの結び目までほぐしていくんですほらほらほらほぐれてきたほぐれてきたでしょなんか見た感じになってきたでしょ裏向けてみようかはいじゃあ裏向けてわさわさわさわさほぐしていきます編み込んでるだけだからねはい表向いてあもうちょっとだなほぐしていきますはいいいとこまで来たかないいとこまで来たかなだいたいこんな感じ じかなあじゃあこの辺でいっかじゃあもうねほんとね、適当でいいです。適当でいいので何本、もう2本でも3本でも何本でもいいです。5本でもいいです。これをこう、こっちをこう、適当に何本か取ってください。こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ。はい、こっちこれ、こっちこれ。はいはい、出た出た出た出た。なんとなく近づいてきたでしょこのわさわさと、この選んだ2本ね。これとこれで、真結びします。はい。一周回して、こっちで、えー、真結びをします。これとこれで真結びね。おおこうね。もうやってることはすごくシンプル。こうね、キュッと。 よいしょはいこう肩結びにしとくよギュッと肩結びできたらほらわさわさ一緒にしてきますもうこれだけほらほらわかんないでしょこれでいいんですこれでいいんですでこのわさわさが気になったら水につけとくのねこうやって水にチャポーンってつけてこれをきれいにしてやればもう絶対わかんないいかがでした紐のカット簡単でしょ意外とよかったら周りで昇級審査行く子商談審査行く子紐の長さ見てあげてくださいお長すぎるよこれやばいよ商談審査切ってあげてください結んであげてください僕今でも覚えてるのが僕子供の頃まあこれも 代かもしんないけど、昇級審査行くでしょ日も長い子いるでしょ先生がその場でカットしてましたよね。ガーン切られたみたいなね。人前で切られたみたいな。ちょっと精神的にショックなんだよね。でもそれはやっぱ切っとかないとダメなんですよね。言われる前に自分でもう気がついて切っとかないとダメなことなんですよね。というわけでした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ